Esses meninos são simpaticíssimos, muito mais do que simpáticos, talentosos, conquistando públicos a cada dia, não é, Lilian? E como? Olha, o Piero está aqui. Alô, Piero. Está aqui o Piero. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Em seguida está o Inácio. Bom dia. Que, aliás, estava namorando Sim. Sim, mas é algo que não quero lembrar, sabe? <laughs> porque foi um rompimento. Não, porque ruidoso. bom, não, porque foi a distância, né? Por conta da distância, então o meu coração está, está compartido, né? Está, está, está. Você está solteiro agora? Agora estou solteiro, sim. E o Gianluca? Gianluca, tchau. Como está, Gianluca? Tudo bom. Estou tratando de, de aprender a falar português. Ignazio fala muito bom português. Porque, Porque tu, sim, aprendi, não? Aprendi. El amor, el amor, el amor. Aprendi por el amor. <laughs> não, não, não temos eh, namorada, como se diz? Que a gente não tem namoradas. Não temos namorada do Brasil. No Brasil não, não mas na Brasil, Itália não. sim. Deve ter um monte. Ela agora aprendeu eh, a falar português. Y ahora va a empezar a hablar japonés, porque está con una japonesa. No, no, no, Así aprende los idiomas, ¿no? No, él, él, él, fala nueve, nueve idiomas. porque mentira. tem muitas novias, enamoradas. Não. Ô, Piero, você é nascido onde? Em Sicília. Sicília? Sicília. Sicília. A gente, para. Como vai você? Como é que ficou? O quê? A música. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. Vem que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Hein? Que lindo! Ah, que lindo Roberto Carlos, vamos te esperar, hein? Vamos cantar junto. Espero aqui o público. Aplauso público. Pide el aplauso, ¿eh? É que, que cantamos, cantamos, o público não aplaude, não. Agora, ah, deixa eu perguntar pra eles, vocês vão gravar esses nomes Eu sou Zó, E tenho eu tatuagem pra minha família, é. cá. A perna? A perna. Sim. E depois tem outro tatuagem que você não pode ver com eh, seus nomes. <laughs> Agora todo mundo vai achar que é, que é lá. Que dor esse A gente fala aqui no Brasil assim. Tenho nome de Nhatiacá. Vai, Mas a <laughs> tatuagem é no caule da sua masculinidade. Tá Gostou? <laughs> o jeito. Sim, sim, sim, sim. Fizemos um, uma colaboração com ele. Ele veio cantar No aqui, 2013. Cantamos com ele. Eu acho que vocês escondem um pouco o jogo da imprensa e, claro, vocês têm todo o direito, não é? Mas eu duvido que vocês não tenham namoradas em todos os lugares. Eu entendo o português. Que... Ah, é não, não, nem, nem eu. Gianluca, nem eu entendo. Gianluca, fala, Ah, não, é? Quantas <laughs> namoradas hora, você não, tem? Não. Eu sei que no Brasil não tem nenhum. É, nossa vida, como se diz, é, temos desfrutado, como se não, diz. É que Som, somos meninos. É, somos... Não, não parei, não parei filósofo. Não, ah. não, não, não, não, não, não. É, é parte desse, Posso dessa vida. Posso falar ou não? É a pergunta. Fala. parla, parli. È parte della de de de vita dell'artista che viaggia per il mondo, no? Per il mondo, no? È parte di tutto, di sfruttare di vita, no? No? Mi immagino a, a, a mia età, no? Quanti anni sei? 26. 27? Sì. E você? 28. 29. 30 e 31. Muito obrigado para nós. Obrigada para nós. 30 e 31. Aí. Eu sou mais velho que você. Não, é em é uma perna. <laughs> e para encerrar o programa, eu vou pedir pro Piero Bolo, Barbara Streisand, Plácido Domingues, Laura Pausini. Agora, eu sei que no celular de um de vocês três tem uma selfie importante com a Lady Gaga. Quem ah, tem? É, Vem aqui, qua, ti faccio vedere. Aí? Ce l'ho io, guarda qua. Eh, Ellen, Ellen non stava, <laughs> Verdade. Verdade. E é, o Piero eh, tiramos a foto com Lady Gaga e juntos una noite, sta juntos. fammi un primo piano, avvicinati. Guarda virare Qual è questa, ca- questa camera? Vi fanno un primo piano. Vai, é. Un, un, un primeiro piso. Un primeiro piso. Qua c'è o, o, selfie con Lady Gaga. Você de óculos vermelhos, olha lá. Ah, guarda che eh. bello, guarda che bello, guarda che bello. Ad ah, oggi fica Ignazio. Cadê Ignazio? Cadê Ignazio? Dormindo. Essa foto con Lady Gaga eh, fu in Washington, in un um, gala eh, italiano e americano. E o Inácio e, dormindo. E, Inácio dormindo. Aqui... Ai, era tarde, foi dormir. Aqui Eu sou foi, um bom é, é, menino. É, é, é na cozinha de, desse lugar, porque afuera a gente, é, a pessoa estava crazy. E então, como se diz então? Então, então we wait, é, abbiamo Esperamos. in cucina com, com Lady Gaga. Crazy. Ela é ótima, não é? Sim. Sim. Ela é italiana, siciliana. Siciliana. Sua família, sua família é de Palermo. Você falou que era siciliano para ela? Claro. <laughs> e, mais, e, mais, uma... Fez esse, essa dieta... Carboidratos. Só com macarrão, só com macarrão. E emagreceu muito. Maria Callas, a ponto do Onassis enlouquecer. E Como pode fazer uma dieta Agora, existiu sem, isso? Sem é, proteína. Isso é lenda. Será que a Sofia Lori estava me pregando uma? Por ser italiano, eu não como muita pasta. Mas arroz. É eu gosto muito, mas te, te, tenho uma paixão, que é o chocolate. Ah, então eu, para mim, eu chocolate. Queria pra, é, eu queria perguntar para você, Sim. você gostava muito de Nutella, Sim, né? todo, todos os chocolates. Então, você teve problemas de saúde? Não. É que não pode Lo que passa, não, tenho intolerância. É ah. comido demais, demais, não? Chocolate que agora tenho intolerância ao chocolate. Agora, é, eu sou estudioso dizem que o <laughs> chocolate amargo, o Roberto Calil que falou para mim, é? chocolate amargo faz bem pro coração. Sim. Isso é verdade. Não, levou é pro coração.